суюктуктун басымынын идиштин түбүндө суюктук мамычасынын бийиктигине жана анын тыгыздыгына көз карандылыгын туюндурган формуланы алабыз корутундуну жөнөкөйлөтүү үчүн суюктук тик бурчтуу параллелепипед түрүндөгү идиште деп ойлойбуз идиштин түбүнүн аянты S, суюк мамычанын бийиктиги H, ал эми тыгыздыгы ро болсун идиш түбүнө ф суюктун басымынын күчү анын п салмагына барабар анын массасынын м жана эркин түшүүнүн ылдамдануусунун көбөйтүндүсүнө барабар суюктуктун м массасынын анын тыгыздыгын ро көлөмүн в көлөмүнө көбөйтүү жолу менен табабыз мында көлөм идиштин түбүнүн аянтынын анын бийиктигине көбөйтүлүшүнө барабар суюктуктун салмагын анын идиштин түбүнө баскан күчүн түбүнүн аянтына бөлүп суюктуктун басымын ро алабыз бул формуланы колдонуу менен сиз каалаган формадагы идиштин түбүндөгү суюктуктун басымын эсептей аласыз мындан тышкары суюктуктун ичиндеги жана идиштин бетиндеги басымды эсептөө үчүн колдонсо болот анткени суюктуктун бирдей деңгээлдеги басымы бардык багытта бирдей ийдиштин түбүнө жана дубалдарына суюктуктун басымы суюктуктун тыгыздыгынын эркин түшүүнүн ылдамдануусунун жана суюктук мамычасынын бийиктигинин көбөйтүндүсүнө барабар